am noob. này <laughs> मजा आता है जब कोई डरता है पंद्रह मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ सज्जन को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता <laughs> Bakwan! छू के टक से वापस आ सकता हूँ मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है